نگو که دیوانم شبابش بدترم ندارم فکر من عقصه ناهنگ اگه او من ندونه همه دردم از خودی آزام دونه گر باشم دیوانه میام بر خلاصم بس سر خواستم خواستم بیانش کنم دم بچه سه آوارم نشید که هیچ بکی Na dorang bomba